主啊，我需要你感动我心，好让我永远照你花儿心。你的能。 wrong 赐新生命，在风暴之中，我在努力的站立，但很快速地，拼命的，我快不能呼吸。耶稣，感谢你。 跟随的，在风暴之中，我迷失了我自己，靠着我自己，我无法再勇敢的爬起，天赋感谢你。 永远的拯救，你是我。天。 但很快速地拼命的我快不能呼吸，耶稣感谢你的光照耀我生命，不放手，只愿意单单跟随你，在风暴之中。 谢你赐我力量和信心，我永远要敬拜单单敬拜的耶稣，耶稣。